Почитаем? Син фатхаса радам сару айн фатха саруа спешил, ускорился. Сорла спешил или ускорился. Сорла, сорла. Мим фатха ма, ха фатха ха, ма ха, лам фатха ла, ма ха ла. Был медленным или не спешил. Махаля был медленным, не спешил. Махаля, махаля. Айн фатха, джим кесради, ади, ба фатхаба, адиба. Удивился, адиба, удивился. عجيبة عجيبة وديفيرشة عين فتحة عام ميم كسرة ميم عامي لام فتحة لا عاملة ربوطو عاملة ربوطو عاملة ربوطو عاملة عاملة ربوطو бабам набу. Нунтя срани, буни, я фатхая, буния. Был построен. Буния был построен. Буния, буния. Был построен. Бабам набу. ра кесрари, пури, ха фатхаха, пуриха. Был брошен, пуриха, был брошен, пуриха, был брошен. Пуриха, пуриха, был брошен. ضماه دال كسرة دي هودي ميم فتحة هوديما был разрушен. Гудима был разрушен. Гудима, Гудима был разрушен. Та фатхата, ро касрари, тари. با فتحة با тариба запылился. Тариба запылился. Тариба, тариба запылился. قاف فتحة ق ذال كسرة ذي قاذي را فتحة را قاذيرة запачкался. Козиро запачкался. Козиро, козиро запачкался. ха фатхаха ذال كسرة ذي هذه را فتحة را حذيرة остерегался был осторожным хавира остерегался. Хавира, хавира. Был осторожным. Хамза фатхаа. Лам кесрали. Али. Мим фатхама. Алима. Испытывал боль. Алима. Испытывал боль. كسرة شي را ой باشي را فتحة را بشيرة радовался Башира радовался Башира радовался Башира Башира радовался تا فتحة عين كسراعي Тайба, устал. Тайба, Тайба, устал, устал. Айн фатха, ба фатха ба, аба. Даль фатха да, абада. Поклонялся, абада. Поклонялся, абада, абада поклонялся قاف فتحة قا با كسرة بي قبي لام فتحة لا قبيلة принял или встретил. Кабиля принял, встретил. Кабиля, قبيلة برينيو كا فتحة كا تا فتحة تا كاتا ميم فتحة ما كاتانا спрятал кятана спрятал кятана кятана спрятал Каф ضماكو تا كسرتي كوتي ميم فتحة ما كوتيما был спрятан. Кутима был спрятан. Кутима, Кутима, Кутима был спрятан. Даль фатха дат, ро фатха шин фатха са, дароса, изучал, дароса, изучал, дароса, дароса, изучал, дароса. واو ضمه لام كسرة لي ولي دال فتحة دا ولد родился ولد родился ولد ولد родился واو ضمه زي كسرة زي وزي نون فتحانا узина был взвешен. Узина был взвешен. Узина, Узина был взвешен. Шин фатха ша, ка фатха ка, шака, ра фатха ра, шакара благодарил. Шакара благодарил. Шакара, шакара благодарил. قاف ضم قو طا كسرة طي قوطي عين فتحة ع قطيعة بالبورفن قطيعة بالبورفن قطيعة قطيعة بالبورفن خا فتحة خا لام فتحة لا خلا عين فتحة ع خلاعة شنياو خلعة سنياو خلع خلع سنيو خا ضمه لام كسرة لي خولي عين فتحة ع خوليعة был снят خوليعة был снят خوليعة خوليعة был снят. Мим фатха ма, нун фатха на, мана, айн фатха а, манаа. запретил, манаа, запретил, манаа, манаа, запретил. Мим ضمام нун كسراني муни, عين فتحة муниа. Был запрещен. Муниа был запрещен. Муниа, муниа был запрещен. Хамза фатха ам. Даль кесрови. Ави أذي نون فتحة نا أذينا разрешил أذينا разрешил أذينا أذينا разрешил. همزة ضماء ذلك كسرى ذي أوذي نون فتحنا أذينا было разрешено. У Вина было разрешено. У Вина. У Вина было разрешено. Ра фатха ра. Бады кесрады. Рады. Я фатха я. Рады я. Был доволен. Рады я. Был доволен. Рады я. Рады я. Был доволен. غين فتحة غ ضاد كسرة ض غاضي با فتحة با غضب рассердился, разгневался. Голыба рассердился, разгневался. Голыба рассердился. Голыба, голыба. لام فتحة لام با كسرة بي لبي سين فتحة سا لبس أديو لبس أديو لبس لبس أديو لام ضمة لو با كسرة بي لوبي سين فتحة سا لبس بالأديض لبس بالأديض لبس لبس был одет واو فتحة و جيم فتحة جا وجا دال فتحة دا وجد نشل نشل وجد نشل وجد وجد نشل واو ضماو جيم كسرة جي وجي دال فتحة دا Удида. Был найден. Удида. Был найден. Удида. Удида. Был найден. Син фатхаса. Т фатхата. Сета. Ро фатхара. Сатара. Сатара. Прикрыл. Сатара. Прикрыл. Сатара. Сатара. Прикрыл. سين ضماسو تا كسرتي سوتي را فتحة را سوتيرا был прикрыт. Сутира был прикрыт. Сутира, сутира был прикрыт.